Yo, was geht ab? Hier spricht Kane und Richman vom Breakball Team. Und zwar waren wir bei der EWE e Arena bei den finalen Spielen. Und zwar hatten wir diesmal die Trick Kings dabei. Das sind Tricker. Das sind krasse Moves. Die sehen ungefähr so aus. Nee, natürlich nicht. Aber am besten, ihr schaut euch das selber an. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ciao. Hey Leute, wir sind die Trick Kings. Daumen raus. Jawohl, yay! Yeah. Damit hast du jetzt nicht gerechnet, oder? Ne? Nee. Eins, zwei, Daumen hoch. Jawohl! Was redest du? Wenn euch das Video gefallen hat, hoffe ich, dass ihr noch weitere Vorschläge für uns habt, was wir da noch so für euch drehen könnten. Mir fallen die Ideen aus, weil ich habe so einen fetten Kopf. Ich muss jeden Tag arbeiten. Ihr kennt das ja morgens aufstehen und so. Digga, ja, Daniel, Mann, du hast Glück, Mann. An einem Sonntag kannst du chillen. Und ich muss irgendwelche <laughs> Videos drehen. Selber, Entschuldigung, das hast du davon. Das ist echt schwer, Mann. Diese YouTubing ist keine <laughs> einfache Sache, Mann. Die Tricker, nochmal liebe Grüße an euch. Ihr seid krasse Typen, Mann. Wir sehen uns dann wieder. Beim nächsten Video wird es auf jeden Fall besser, okay? Jetzt muss ich weiter pennen. Ciao. Zeig mal. Zeig mal. Ich bin, ich bin mit Elio hier. Hammer. Ey, Ellie ist doch ein Mädchenname, dachte ich mal.